era tu yes yes uh, tuvuddewo mu kkooti wano ku buganda road naye embeera eri nti ate omubaka wa kaempe north honorable sejirinya muhammad ataguliddwako emisango emirala era ngaeno faire ate nayo mpya naye ngaemisango egimuvunaanibwa nti yagezaako okkuma omuliro mu bantu wakati w'omwezi ogw'omunaana n'ogw'omwenda mu mwaka gwa bbiri abiri ng'abagamba nti abo bonna abeewera okugamba mbu bagenda kutemula robert kyagulanyi ssentamu abawoninga nti ekigenda okubatuukako kijja kusinga ne genocide eyali olwanda e era nti ebyo ebigambo byeyakozesa byali bikuma omuliro mu bantu okubaako bwe batuusaako obulabe era ogwo omusango gwe gumusomeddwa mu kkooti era n'agwegaana era nga kitegeezebwa nti yayita ku facebook peegi ye eya sejininya muhammad fanis peegi empaba bwetyo bwegamba n'olwekyo alaze kooti obuvune obwamutuusibwako bwe yasalirwa ebigere wansi ali mu mbeera mbi naye kooti negamba nti ajja kuwulira okweyimirira kwe olunaku lw'omwezi nga 29 omwezi ogw'ekumi 221 osejinya muhammad gyali mu butuufu mbi era n'abadde bagobera emisango gy'e masaka ensonga y'ekigere n'okuba nti alina obuzibu bw'ekibumba n'endwadde endala kiza kyogerwako mu kkooti era ne waano afunye bufunyi mu kisa okulaga kkooti ekigere engeri gye kivunzeemu kyetaaga okukolebwako operation ebweru w'eddwaliro kyetaaga obukugu wamu n'endwadde endala ezimuluma so embeera yo si nnungi eriye ate mujjukire nti waliyo n'abasiba abalala ate nehonerebo alanisewanyana so ekyobulwadde ekyo twagala tubenenga ensonga eno kisobola okutuuka kuli muntu yenna ali emabega w'emitayimbo era n'abalala bangi kibatuukako naye ngaeggwanga tulina kutandika kukiraba nti kino kikwata ku ffenna omuntu waabanga mulwadde ng'ali mu ddwaliro aba tajiddwako misango senga akkirizibwa okuba nga jjanjabibwa abakugu be ate tuleme kubeera nga tutulayinga abantu bafiiridde mu malwaliro embeera yo mbi ddala era nzibu era ndowooza mulabye maama avuddewo nga n'okuzirika akoze eki azirise kuba olutunudde ku mwana we nembeera mwayisibwamu neyegayirira nti bannanga bali mu buyinza musaasire omwana wange kyonna kyeyakola oba mu butuufu oba mu bukyamuze ngaomuzadde munyambe omwana wange mute ajja wakiri mwejjanjabireko ekyo kyokka kyasaba ngaomuzadde era ekyo bannayuganda nabo kyebasaba nti emisango tegivuddeewo naye omuntu ajjanjabibwe abeere ngaasobola okufuna obukugu bw'obujjanjabibwa emisango nga ebanoonyereza after all era ne state ategezeza olwaleero nti fayiro ya kooti ya polisi tamanyi gyeri kubanga si yali mu musango state omulala ali mu musango omutuufu taliiwo e naye bakyanoonyereza kakati mumbeera ezifaanana bwe zityo lwaki omwana w'omuntu aba tajjanjabibwa takkirizibwa kufuna bujjanjabi embeera weto weyimiridde kwagayiritemunagomanya obulumi bwobwana mama mama bamuyambe bamusonyiwe yalitamanyi kyakola yalitamanyi kyakola ngende mujanjabeko mutwaliro njagala mujanjabeko mutwaliro mama wanje nati munange wanje njagala mama Uh, since I'm um, unwell, I would like to show the court uh, the date which was uh, uh, that day uh, Rotarians are uh, the, are the ones we actively recently. So for the purposes, I would like to show the court uh, my left leg. Don't show that court. That's my first, your worship. Don't show that court. So the neighbour that show court? since, since you're in custody, the prison authorities should be able to take you to a medical facility for treatment.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 I want it. I wanna wake up with such a to Watch it, I to Watch it, I to Watch it, I to Watch it, mama. I wanna do it. I wake up with such do it. I wanna do it. I wanna wake up. I'm Bwana wake baba, manje waje waje waje maji mama maji mama, sasa ni msamaha ni sasa ni mwana wake sakirija Galita maji chako la tata wange fuka mitre Fuka mitre msafiri Msafiri fuka mitre muyame Yaba sakini jo msumulu ni mama mujaja meko Nani musai, we musai msafiri Kwa gaili tabu nago manyo mulu miwa wana Mama, mama ma muyame ma musonyi we yalita manyi chako la Yalita manyi chako la Ngenda mujaja meko mutuando Njaka la mujaja meko mutuando mama wanje ati munange wanje njagala mama museveni anyambe anyambe Yolbaş ayak uyumuz. Uh, since I'm unwell, I would like to show the court uh, the date which was uh, uh, that day uh, brutalized as the, uh, the only, only act in the recent So for recording purposes, I would like to show the court uh, my left leg. What show the court? That's my first, your worship. What show the court? So, the neighbor, the show court. have that capacity. The condition is being managed by our medical team at Chigo, and uh, we hope that it's going to be very okay. so the matter is adjourned. It's adjourned to the 29th of October, And it's remanded up to the 29th of October. umusanyi we urume muyenze kubaranga mama mumusanyi we mumusanyi we mumusanyi we mumusanyi we mumusanyi we mumusanyi we mumusanyi we ari mama nyabababa mumusanyi we mama mama mama Lisa naisikia na maji baba baba Sana bueno, que baba, manje, uaje, uaje, uaje, manje mama, manje mama, usani kusaka nisa juwa bamuyambe bamusonyiwe yalitamanyi kyakola yalitamanyi kyakola ngenda mujanjabeko mutwaliro njagala mujanjabeko mutwaliro anti munnange wange njagala maama muzeyi museveni anyambe anyambe mm. era yes uh, tuvuddewo mu kkooti wano ku buganda road naye embeera eri nti ate omubaka wa kampe north honorable sajirinya muhammad ataguliddwako emisango emirala era ngaeno fayira ate naye ompya naye ng'emisango egimuvunaanibwa nti yagezako kuma omuliro mu bantu wakati w'omwezi ogw'omunaana n'ogw'omwenda mu mwaka gwa bbiri abiri ng'abagamba nti abo bonna abeewera okugamba mbu bagenda kutemula robert kyakulanyi sentamu abawoninga nti ekigenda okubatuukako kijja kusinga ne genoside eyali e rwanda era nti ebyo ebigambo byeyakozesa byali bikuma omuliro mu bantu okubaako bwe batuusaako obulabe era ogwo omusango gwe gumusomeddwa mu kkooti era n'agwegaana era nga kitegeezebwa nti yayita ku facebook peegi ye eya seginiinya muhammad fanis peegi empaba bwetyo bwegamba n'olwekyo alaze kkooti obuvune obwamutuusibwako bwe yasalirwa ebigere wansi ali mu mbeera mbi naye kkooti neegamba nti ajja kuwulira okweyimirira kwe lunaku lw'omwezi nga abiri mu mwenda omwezi ogw'ekkumi bbiri abiri mu gumu kosajina muhammadi gyali mu butuufu mbi era n'abadde bagobera emisango gy'e masaka ensonga y'ekigere n'okuba nti alina obuzibu bw'ekibumba n'endwadde endala siza kyogerwako mu kkooti era ne waano afunye bufunyi mu kisa okulaga kkooti ekigere engeri gye kivunzeemu kyetaaga okukolebwako operation ebweru w'eddwaliro kyetaaga obukugu wamu n'endwadde endala ezimuluma so embeera yo sinnungi eri ye ate mujjukire nti waliyo n'abasiba abalala ate nekonerebo alanisewanyana so ekyobulwadde ekyo twagala tubene ngaensonga eno kisobola okutuuka kuli muntu yenna ali emabegawo emitayimbo era n'abalala bangi kibatuukako naye ngaeggwanga tulina okutandika kukiraba nti kino kikwata ku ffenna omuntu waabanga mulwadde ng'ali mu ddwaliro aba tajiddwako misango singa akkirizibwa okuba nga jjanjabibwa abakugu be ate tuleme kubeera nga tutulayinga bantu bafiiridde mu malwali embeera yo mbiddala era nzibu era ndowooza mulabye maama avuddewo nga n'okuzirika akoze eki azirise kuba lutunudde ku mwana we nembeera mwayisibwamu neyeegayirira nti bannanga bali mu buyinza musaasire omwana wange kyonna kyeyakola oba mu butuufu oba mu bukyamuze ng'omuzadde munyamba omwana wange mute ajje wakiri mwejjanjabireko ekyo kyokka kyasaba ng'omuzadde era ekyo bannayuganda nabo kyebasaba nti emisango tegivuddeewo naye omuntu ajjanjabibwe abeere ngaasobola okufuna obukugu bw'obujjanjabibwa emisango nga ebanoonyereza after all era ne state ategeezezza olwaleero nti fayiro ya kooti ya polisi tamanyi gyeri kubanga si yali mu musango state omulala ali mu musango omutuufu taliiwo e naye bakyanoonyereza kakati mumbeere zifaanana bwe zityo lwaki omwana w'omuntu aba tajjanjabibwa takkirizibwa kufuna bujjanjabi embeera bwete weyimiridde kwagayiritemunangaomanya obulumi bwobwana mama mama bamuyambe bamusonyiwe yalitamanyi kyakola yalitamanyi kyakola ngenda mujanja beko mugwanjo njagala mujanja beko mugwanjo mama wanje wanje munange wanje njagala mama musayi museveni anyambe mm.